Okay. Ah, bubuksan na muna nila. Open, open fire, open. You got everything so far. Eh, you have a lot of people. One, two, three, five people. Say hi to the camera. <laughs> okay. Oh, yan. Wala na. Wala nang dugo. Hindi ko nakakit guys. Hanggang dito lang. Mino. Alright guys, good morning, good morning, good morning Woo! At ang current location natin ngayon is nandito tayo sa Milton, Ontario Turn left on Milton Grove Road uh, As you guys can see, yung mga ano natin feet, you will arrive at your destination Yes, magpapahugas muna tayo Kita nyo naman yung ating uh, pangarga Head north Malansang isda, kaya kailangang uh, paugasan In 800 feet, make a U-turn kailangang hugasan para malinis na kargahan ng cake wow okay saan ba entrance nung ano na yon blue beacon entrance ng blue beacon ayun Doon yata sa kabila. Doon yata palabas dito yata. Punta natin. Saan ang entrance mo? Hmm? tayo Blue Bacon ah. Truck entrance Dito dito yun ah. Northern Touch Paikot Paikot buti na lang walang pila para mabilis tayo <clears throat> alright Ah, bubuksan na muna nila. Open, open fire, open first. Are you just gonna wash out? Yeah, only the trailer. Okay, thank you. Okay. Uh, you want me to open first? Pardon? You want me to open no, first? we'll open it for you. Y you got it? Yeah, Thanks, got man. It. Thank yeah. You. All right. Sila na daw ang bahala. Mm. Ang dami nilang ano, oh, taga-hugas. Wow. dami nilang tagahugas mga sinyas opya alright just gonna pay inside okay hold on I will You got everything so far. Eh? You have a lot of people. One, two, three, five people. Say hi to the camera. <laughs> Balansa. Hop, hop, hop, hop. Travers has an account here? Uh, I believe so. Just get you to fill that there. Fill up this account yep. account to be charged or, or just the name? Yeah, okay, Travers. Travers, driver. Fill up. Alright, yeah. You want me to get the license plate? Uh, no, that's fine. That's fine? Okay, sure. Alright. Oh, kitang-kita rito yun ah. Can I show washroom in a bit? Yeah, please come out. Uh, here? Thank you. Hugas, hugas lang muna tayo kamay guys. Hugas kamay lang. Tapos mag-almasal tayo. sanitizer lang yata yung sabon nila rito. Di naman natunaw. Ba to? Di naman bumula. All right. So. BO number for the trailer? BO? Yeah, for the washout. I don't have. Should I call them first? Yeah, Yeah, okay, I will call my dispatch first. Alright, so... Hey, Ardeep, it's Nestor here. Hi. Hi, yes, good morning. Uh, can you give me the PO of the trailer wash? Can you give me one? Uh, okay, for PO you will use trailer number. Oh, for the PO we will use trailer number. Okay. Trailer number. Okay, sure. Okay, thank you. Thank you. They said the trailer number. And what's the trailer number? Uh, ah, 250 zero. C uh, 6 PH. H. Yeah. That's the PO. Yeah. All right. US exchange 25%. Oh, wow. mga ano pliers nila siguro dapya eh, sa ano ko na lang uh, ah, papagasan sa bahay na lang uh, sa ano na trappers na lang This is my receipt? Yep. Okay. Oh, ah, all set? Thank you. Kunin ko nga muna to. Alright, let's go. Pa sila tapos. Hindi pa sila tapos. Lagay natin ito dito guys. Road. TL Wash Okay Sabihan tayo kapag ano na Naka lang muna chains op kuha nga mo tayo kakainin natin dito mga ludi yes! itlog almasalin natin ito at isang apple Almusal. hmm. Nakahit pa pala to. Hindi ko pa na ano off. Antayin lang natin. For the meantime mga lode, kain mo tayo kain. Yung almusal ko lang isang itlog at tapos tapos tatlong ano tatlong uh, ano yung ano ni miss ginawang uh, parang lumpia tapos isang uh, yan isa nito apple which is apple mm. yes Eh, tapos na yata guys Good はい Alright guys, let's go. malabo yung ating mga salamin pero mawawala rin yan nahamugan eh nahamugan so, dito bababahin ko lang dito check natin maigi Check muna natin bago tayo tuloyan dumire-diretso. Dito dito, park tayo sa banda rito. Almusal, almusal. Step pak muna tayo rito Hop Pabay natin Seven hours and 13 minutes of remaining drive time. All right, guys Check natin at saka buhayin ko na rin itong ating ano On I-pre-cool na rin natin yon. Okay, oh yan, wala na, wala nang dugo Hindi ko nakakitin guys, hanggang dito lang Ayan, nakikita natin Malinis na malinis na mapagkargahan na naman ito ng cake good tapos uh, i-precool natin ito trailer was plus pre-cool pre pre-cooling pre one engine is starting Yan. Mino. Exit. Set up, set up. Set point. Minus minus 10 Fahrenheit ang uh, temperature. 8 9 10. Yan. Yes tapos continuous mode oh programming continuous mode ah, minus 10 ang ating uh, set point 46 ang box ngayon lalamig na yan tamang tama pagdating natin doon hindi na tayo mag-aantay ng pag-pre-call kasi matik na yan mm. na malamig na dito pa lang malayo pa lang meron pa tayong mga ano, mga 50 minutes driving uh, bago makarating doon sa ating pipikapan kaya samahan nyo let's go yeah! guys guys ayan malapit na tayo sa ating pipikapan about 1.4 miles ang distance ayan naman let's roll mm. sana maludan nila ako agad agad upang sa ganun eh hindi na tayo magantay para maaga aga pa lang makano na tayo makalis na tayo makalarga na tayo para hindi tayo buta ng gabi napakaano pa naman dyan sa ano highway 11 at uh, highway 17 dito sa Ontario Yes, yes. Cake ang pangarga. Yeah, na. Dito tayo, dito tayo. York Road. Turn left on York Road. Yep. That's how it is. Sana 21 York Road Twenty-one York Road Dito yata Dito tayo dito entrance tayo rito tapos hanapin natin yung main office sana maludan nila tayo agad yun yata entrance mag check in muna tayo guys neutra okay ko ang sarili ko ng off duty chains off duty tapos lagay i ano ko compose arrive at shipper okay Yorkton York York Road alright tamo na tayo dun kunin ko lang yung aking jacket tsaka best mag best tayo baka ah, kasi eh, bawal lang hindi nakabes once again suotin natin yung ating best na galing sa trappers as you guys can see to trappers best yever yes sir maganda maganda bagong bago Maganda, maganda. Tara. Tapos Dali natin yung cellphone ko kasi napicturean ko yung load information ko kanina. Uh, sapatos tayo. Hindi natin kailangan magmedyas pa. Okay na yan. Oh. Ah. Painitin ko tong truck kasi magbubuhat ako maya maya. Alright, let's go Check natin ang set point Yan Minus 10 Tumalamig na oh, antayin, mag-check in ako eh mag check in tayo. Confederated Freezer Main Office Shipping and Receiving Ito, ito, ito Good morning, sir Where, where can I find the office for the shipping? Good question. <laughs> yeah. I don't know. Uh, I don't know. We're the trade guys, so you may have to talk to the supervisor here. Okay. Uh, you can try that. All right. Yeah, Thank you. No problem. All right. Hello. Good morning. The is is this the shipping office? Uh, it's just down the street there. Uh, just go on the street. You'll see the long red railing. It'll be right there. Okay. So uh, i just gonna park here for now. Yeah, and then just walk in there. Yep. Okay. Thank you. Don't pala. Thanks, man. No problem. Yeah. It's right here. Oops. Dito daw, dito. Wild pork. Shipping office at Dock Door 48. 7 to 14. 7 dash 14 baka hindi yan mali yata eh door 7 to 14 yan dito yata 48 eh shipping office at dock door 48 48 yan ang sabi dyan oh 31 to papunta ron doon sa kabila na mali tayo guys oh. Thirty-five, forty-eight. Baka sa kabila yun. in Charleston. Doon sa kabila. Kabilang build ay kabilang side. Tatawin nga natin to Abad, where's their office? Shipping office Oh, okay, doon pala talaga Anak ti jantre Hmm? anak Anakti Jantre Sasama na ako dito kay ka Kabisi Sasama tayo kay Kabisi Office there? Oh, okay Doon talaga ang opisina sabi niya kasi 7 to 11 eh sinabi na kasi sa akin yun hindi pa ako naniniwala but anyways unahan ko na to Alright, saan ko ba? Oh, yun. Malalayo. Baka dito pa yata nila ako papupuntahin. Malayo pa lalakarin ko. Alright. for entry to press for entry press button to the wall Oops, oh, sorry all drivers check in in windows Good morning. Hi, I have a pickup. Ah, uh, here. There. That's a lot of number. <laughs> What? What's that? Give me one moment, okay? Okay, yeah, sure. This is one camera? Yeah, it's just a vlog. Yeah. Just for tracking though. Nothing so special. Where do you live? Brampton. Ah, you live here, in Ontario? Yeah. Oh, okay. You? Manitoba. Calgary. Manitoba. Manitoba? Yeah. Manitoba, Rijaa, Saskatchewan, and Calgary. So your pickup time was booked for 4 p.m.? Yeah. Okay. I will get you to check in at about 2 o'clock. Okay, so you call me? No, so just wait out on the road, and then at 2 p.m. you can come back in and check in. Okay, okay? sure. 2 p.m. Okay. Alright, okay. 4 o'clock pa. 2 p.m. Aga pa pala. 11.25 lang. maghanap lang muna ako ng pagpapa pagpaparkingan ko na naman nito guys ha parking muna tayo wala eh balikan na lang natin mamaya 2 hours later right you guys door 46 daw tayo bumalik ako doon midlip nga ako ng almost sa kalating oras eh para mamaya malakas tayo sa pagdarami buksan na natin itong ating reaper Tama tama to para diretsuan ng labanan yes alright sa bayatras tayo alright hmm. atras na lang ako doon. all the way tapos saka ako kakanan sana may available Pop. O tamaan ko. Sana may availability. Port door 41 to 46 nasaan kaya yan 31 32 33 kabila pa ba yun? 40 to 46 41 to 46 40 to 41 Diyan tayo sa 41 4, 4, ah, dito na lang sa 46 46 ah, dito lang sa 46 ayan sa 46 na lang tayo para wala tayong uh, ano basta masasagi ayan babaliin natin bale ang ano ang style dito pabale alarm ah uh, All right. มาเลยมาเลยมาเลยมาเลยbanti ko pa bale bale bale bale mamaya may masagi pa tayo dyan eh sa kabilang side eh mahirap na maluwang maluwang maluwang tumama sa 46 o 47 Sagad natin. Alright. Sagad lang natin. Tapos, diretso natin. Kunin natin lahat ang space dito. All right, diretso. All right. Yan. Sakaling makuha na yan. Kabig, kabig. Alright. Alright, tanda lang. Oh, saan tikit dito? Banti ulit natin hanggang sa makuha natin hanggang sa madiretso ayan diretso nga yan malakas pa maluwang dito hmm. yan yun alright guys okay alright neutral ay babayin ko sit up ilagay ko yung ano lagay natin yung ito tapos i-disconnect natin yung airlines disconnecting airlines alam muna yan okay na yan okay okay A few inches later. Alright you guys, tapos na sila. Yes! And, okay. Now, ah, binalik na nila. Pinanggal na rin nila yung ano, double check natin. Tapos pupunta ulit ako sa opisina nila, kunin ko yung papeles. Ice cream ang pangarga, tignan ko nga muna kung lagyan nila barricade. Oh, hanggang sa dulo. Yung muna barricade. Oh, barikadahan na rin. Barikadahan lang to. Mm, nag mga na ano yan to to to kahit isa lang okay na yan kailangan nating isecure ang load secure load kailangang i-secure ang load alright doon isa okay alright guys yan secured na ang load na yan hmm. oh. Alright, securing load. Mm. balanse mm. tirapan pa ako oh. yun pahihirapan pa tayo eh picturean ko yung ano ah na ibig sabihin na barikadaan natin na secured natin sisend ko mamaya sa dispatch ko right. Oh. Okay. Okay. Kukunin ko na lang yung papeles doon tapos dire-diretso na tayo. Ayan mga kaibigan. Kunin na lang natin yung papeles. At ang temperature minus 10. Ayan, bababa rin yan ng minus 10 nabuksan lang kasi kaganina kaya medyo umangat yung kanyang uh, ano ngayon uh, temperature rating pero mamaya uh, ano rin yan uh, <sighs> bababa rin yan so paano mga kaibigan hanggang sa muli no maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa mga video vlog nila kay ingat kayo lagi keep safe eat healthy keep safe on tracking peace up guys 拜拜。拉开比诺伊扎根。